району о результатах выборов. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования – 9754. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями – 7300. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно – 147, в том числе помещение территориальной избирательной комиссии – 124. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям помещений для голосования в день голосования – 3174. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования – 899. Число погашенных избирательных бюллетеней – 3204. Число избирательных бюллетеней, содержащихся переносных ящиков для голосования – 899. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 3321. Число недействительных избирательных бюллетеней – 60. Число действительных избирательных бюллетеней – 4160. А Число утраченных избирательных бюллетеней – нет. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении, нет. По кандидатам. <clears throat> Иванов Дмитрий Борисович. Число голосов избирателей, поданных за него, составляет 57 голос. Капитонов Николай Александрович, 1710. Павлов Юрий Сергеевич, 2283. Романов Игорь Павлович, 38. Романчук Жанна Викторовна, 72 голоса. Число избирателей, принявших участие в выборах, абсолютное число 4220, процентов 43 процента, 43 процента 26 суток. 43 26 процента. Значит, в соответствии с пунктом 8 статьи 95 закона Псковской области, избирательный кодекс Псковской области, Павлов Юрий Сергеевич признан избранным главой Гудовского района. за то, чтобы признать, за то, э, да, кто за то, чтобы признать протокол действительно, прошу голосовать. Против, воздержавшихся? Нет. Так, я быстро подписана, я последняя. Ручка. Ну, Давай, расписываюсь. Поставь, да. Просто расписываюсь, не расшифровываю. Саша. Ну да. Я никак, но надеюсь, после будет, да, все? Копия будет туда вас. Кому надо? Я знаю, что... Попросить? Ну, скажите, кто? Кому надо? Вот э, всем четверым присутствующим. Пятерым. Все хотят? не всем пузыря, может быть, там троим. Но... Мне не надо, ладно. Давайте две. Нам две. Ну, ну, я могу спуткать. Смотрите, там ручка. Все. Прошу прощения. Две. Извините, две, да? уточнили две. Сейчас мы выясним. Так, знай, да, Код еще вам. Возьмите фильм. Да, да. Так, постановление. территориальной избирательной комиссии Гдовского района 12 ноября 2017 года, номер 33, дробь 199, об установлении результатов досрочных выборов главы Гдовского района 12 ноября 2017 года. На основании протокола территориальной избирательной комиссии Гдовского района о результатах досрочных выборов главы Гдовского района и в соответствии с статьей 95 Закона Псковской области избирательного кода Псковской области территориальная избирательная комиссия Вдовский район постановляет признать досрочные выборы главы Вдовского района состоявшимися и действительными. Считать избранным главой Вдовского района Павла Юрия Сергеевича. Опубликовать результаты досрочных выборов главы Вдовского района в газете Вдовского, «Вдовская заря». Кто за то, за то чтобы возобновление избежавшихся? Следующий вопрос. Так, подписание, так, подпис, так, а выдаче копий протоколов. Сколько нужно кому копий? Значит, две копии, да? Мне одну и еще Мне одну. Евгения Прокопенко. И Евгений. То есть всего две копии, да? да. Один один. Больше не нужно. Так. А месте расположения копий протокола номер два для ознакомления избирателей. Значит, есть предложение э, копию протокола номер два. Э, значит, что? Копия второго экземпляра. Второго, да, второго экземпляра значит, расположить э, при входе в здание администрации. Будут другие предложения? Нет, да? Все согласны с этим? Ну, ну, ну при входе, да. Ну, да. Почему не на стенде? Как на стенде? Я спрашиваю, какие будут? На стенде? Ну, хорошо, на стенде, да-да. Значит, считать местом расположения копии второго экземпляра протокола на стенде территориальной избирательной комиссии. Все, сейчас приходит протокол сдать. комиссии, из э, э, ЦИКа. Э, это не каждая <laughs> комиссия справится, поэтому мне кажется, что вы вполне достойно с этим справились. И есть маленькие недочеты, о которых я уже Нине Михайловне говорила. Вот. Я надеюсь, что это вполне поправимо и касается выездного, выездного голосования. Вот. Я надеюсь, что это поправимо, это не смертельный недочет, который вполне можно много благодарить комиссию за взаимодействие. Все было вполне на уровне. И, как я говорю, мы ездили сюда <laughs> в большей степени отдыхать. Если сравнить опыт в Кирдовиче, где было составлено 30, ну сколько там, 15 жалоб, комиссии Красноярова, вам есть с чем сравнить. Угу. Это разные уровни работы. Спасибо, Галина Михайловна, за добрую слово. Спасибо. Все, тогда, пожалуйста, сейчас сколько будем задать?